L'Assemblea di Città Slow Internazionale 2022 si è svolta ad Orvieto, nella città che ospita la sede internazionale. E nella magnifica cornice del Palazzo del Popolo oltre 160 delegati e sindaci dalle città Oslo internazionali hanno partecipato a questa due giorni intensa e davvero eh, di grande importanza che è andata oltre ogni aspettativa. Altre 100 delegate e delegati da tutto il mondo, dalle 300 città in 32 paesi, hanno potuto seguire online l'assemblea È stata aperta eh, l'assemblea da una tavola rotonda di grande importanza con il sindaco di Izmir, nostro vicepresidente internazionale Tunce Sawyer, Walter Ganapini, Bon Son, il coordinatore della rete coreana, Giacomo Degli Antoni, professore dell'Università di Parma e il nostro Giuseppe Roma del Comitato Scientifico di Città Slow Internazionale. Il tema della tavola rotonda era Città Slo Metropolis. Città Slo Metropolis is a big dream which has roots for a long time ago. And now Since two years, in Izmir we are working very hard to implement the criteria of Citas Law to a metropolis. Grazie a Izmir, grazie a Tunç Sawyer, abbiamo portato il risultato di due anni di pilotaggio pilotaggio delle città slow metropoli significa che i quartieri metropolitani vengono identificati quasi come piccole città nelle città e questi eh, quartieri diventano città slow lentamente, piano piano, con un metodo nuovo, con il confronto diretto con la comunità. Tante piccole comunità che rappresentano le città slow metropolitane. Ma l'assemblea è stata molto di più, L'Assemblea per esempio ha portato in evidenza eh, l'altro progetto strategico in atto che è quello di Citaslo in progress o in itinere. Citaslo che partono non dico da zero ma quasi con territori eh, più complessi eh, ad esempio in questo caso stiamo parlando della prima Citaslo in progress Matambo nel nord del Mozambico che ha reinterpretato i criteri, i punti di qualità di Citaslo proprio per diventare una realtà migliore. Matambo rappresenta un esempio di città slow in itinere, un luogo dove praticamente non c'era nulla e dove stiamo svolgendo la progettazione proprio seguendo i parametri della qualità della vita e della dignità della persona che abbiamo in comune con Città Slow International. Ultimo eh, elemento strategico di questa assemblea è stato quello che ha provocato anche un cambio votato all'unanimità di statuto eh, a livello internazionale è quello dell'inserimento non solo delle piccole città, non solo delle città metropolitane e quartieri, ma anche dell'area città slow. Quando minimo tre città slow contigue sono d'accordo di fare almeno un progetto insieme all'anno, possono fregiarsi del titolo di area città slow. Al termine dell'assemblea è stato annunciato il comitato di presidenza agli inizi di settembre a Izmir in occasione di Terra Madre Anatolia con Slow Food Internazionale abbiamo lanciato la domenica Città Slow Sunday 2022 e un nuovo progetto che interesserà e cointeresserà molte delle città slow mondiali che è Città Slow Wine e che stiamo eh, cantierando proprio in queste settimane. Vorrei ringraziare i ragazzi dell'Istituto Maiorana di Orvieto, Istituto Superiore, che hanno fatto con i loro insegnanti e la dirigente popola davvero un lavoro straordinario di reception e anche di accompagnamento guidato delle delegazioni straniere nella scoperta della città di Orvieto e dei dintorni. E tutto questo è avvenuto all'interno del progetto Scuola Lavoro e comunque ha arricchito sia le esperienze dei singoli studenti sia le esperienze dei nostri ospiti che hanno potuto avere degli anfitrioni, giovani anfitrioni preparati e appassionati che li hanno condotti nella scoperta della nostra straordinaria città che è Orvieto.